نكمل مشوارنا آه طبعا احنا خذينا ال black rune الحين بنحاول ان آه، نشوف شو السالفة هذه وش الاشياء الورود انا ما ادري وشو بالضبط آه برضو ودي اضبط هذا الشيء ونقراه بس مدري وين بالضبط فعشان كذا اتمنى اعطانا المقطع like Like kept secrets too. ومات. Tyr مات طبعا. It is wiser to be discreet. That doesn't mean you should lie to your friends or your family. يقول I'm انه sure ليش Sindri would understand and do the same, lad. قاعد يقول ليش ان نكذب على الناس وليش ما نقول ان احنا قاد So, وكذا lad, excited to finally see the land of the giants? اوه Yeah, but also sad the journey's almost over. اولموست اوفر Oh, what if we get to Jotunheim and there aren't any giants there انه either? ما في Makes عمالقه little في difference to يوتنهايم us. Fulfilling your mother's wish is what is important. Ah! Oh, don't go anywhere. Be with you in two shakes. Father, can I tell him? No. Tell me يقول عن what. وشو اه انه هو قاد Did you put this wheel in your mouth? <laughs> Oh God, I- I'll vomit. I- I'm not kidding. I'll throw up on it. It is nothing. A family matter. Oh, هذا مهووس النظافه سندري oh, I can tell you a thing or two family matters. Ah, ah, no. Let me guess. Your brother isn't as talented as you, and his work is junk. Um, those things are accurate. <laughs> it's all you ever talk about, over and over. What's that? Do something about it or shut up already. I you couldn't. Yeah, we're sick of hearing about little people's little problems. What's the Um. All right, كان عصبي Let's have a look at your gear then. يو ليش جاء البرق والرعد ليكون ثور موجود كوزو يا روح ولا ليكون عشان ابنه عصب هنا Why did you speak to the dwarf like that? من جد ليش تكلم Aren't you sick of hearing about him and his brother? Of course. But it serves nothing to make an enemy of him. He should know the truth, even if it hurts. It was needless and unkind. Truth is more important than kindness. Your mother would disagree. She wasn't a god. Ah. تعال يا ابن الذين. ايش في امه يقول اي هيت يو الولد صاير يكره كثير يعني عصبي بزياده شكله بيصير شيء أليم No. Why not? No. We're almost there. أنا know I can handle it. After the way you spoke of her, I questioned that. الرماد. What? That she wasn't a god? She was better than a god. إنها كانت أفضل من. ابلع. هو ¡Vámonos! والله جلد ما في الا قوة دق دق ابلع Frick! Open the fucking door. If you knew all along that Shut lost, up. Why come up with the story about Odin trying to follow us to Jotunheim before we get there or whatever? Isn't it a lot simpler if they want us dead because we're gods? Ah. And they think we're a threat? I suppose we can't rule it out. But Odin's ways are subtle and his purposes are... Enough about Odin and his whole stupid family. كان قاعد يهايط من الذين. يط هايط ها؟ حرك. آه هذا عمل اودن. بيمنعهم يروحون الى المع يحطون الرماد وكذا. I don't think so my friend. Shut up. كيف نروح؟ Peter wasn't. Freya neither. The Aesir gods, that's who's evil. And you know what? Odin's right. We are a threat. Because we know what they are and we know we can beat them. Well, not all of them. Not yet. Magni did his worst, and he's dead. They're no better than us. أبوك اللي قتله مو بأنت يا قرد. قاعد يهايط القزم. غثيث يا اخي صاير غثيث يوم عرف انه قاد غثيث اه كنا جينا لهذه المنطقه قبل يش من هذا مودي ثور ثور لام هذا مودي oh, ابن ابو ابو ال... ابو قال له يا يا جبان سأقتلك أحا شو بنسوي معه؟ This Kuzuyaro بيقول لي اقتله يقول لا لا لا تقتله مجروح من جد He should pay for what he said about mother. لا لا No. But we're gods. نحن آلهة. We can do whatever we want. نبي نس... نقدر نسوي اي شيء نبيه اح انه سوى This is a much better knife than mother's. This is much better knife than mother. قتل أم أم. against my wishes. You lost control. فقدت السيطرة. Haven't you been teaching me to kill? I've been teaching you to survive. We are gods, boy. نعم That makes us a target. From now until the end of days, you are marked. So I teach you to kill, yes, but in defense of yourself. مم، أعلمك كيف Never as an تقاتل adult. دفاع عن نفسك مو تروح تقتل اللي Nobody تبي cared about him anyways. What's the difference? There are consequences to killing a god. Why? يا حيوان احذر ده يكون عصب كريتوس كريتوس يا كلب يا حيوان لا ترد على ابوك لا ترد على ابوك حيوان تعال كل زيكس طب قهر امي اوكي I don't have time for you. ترجع على نفسك شو يمه Look at that. Keep your wits about you, boy. If Modi found us, Baldur cannot be Yes. far. Good. I have a few words for him too. No, you do not. You will leave him to me. So you can kill him. Because that's what we do to our enemies, right? to us. I will do only what is necessary. No. هو بس يبي يقتل ذا الورع. قهرني! يكون هو بيتغير بيصير حيوان. والله يا ويله. صراحة like father like son يعني كريتوس هو بنزيوس لكن تهاوش مع ابوه طبعا هو اللي طلع اللعنه يعني من الصندوق بندورا هو اللي سوى كل ذا الاشياء هو اللي سوى الحروب وسوى هو نفسه كريتوس لانه حمار كمان لا little bit. Come on. من اول يا اخي من اول شكله يخوف كريتوس كذا I smell. I can't learn if you won't teach me. You do not heed my lessons. I've done everything you asked. حقيقة وشو يا بقرة؟ اه من كريت من من من اريس خبيتهم عشان ما تعرف وش العواقب اللي عواقب قتل كثير كثير Do you hear me? I heard you. and these are not subjects for discussion. Do not push me, boy. Fine. Amir, guess what? I know everything I need to know now. I have <laughs> nothing else to learn. بل عن شكلك Ah, congratulations. ودي ادخل السيف بوجهه لانه يقهر خلاص يا اخي ابوك ادرى مو كل شيء يقال يعني ما بعدين ما طول هذا وات والله طول ايش في صاير قوي few of those. Okay. السالفه طيب؟ اها في شيء لغز اتوقع Brothers, be warned. The tunnels I'm seeing in the walls up here show signs of recent dragon activity. We already killed that dragon. اوكي Ah, did you then? Well, how'd that go? والله لعنا خيره بسرعة جلد <laughs> له امه Let's go يلا يا مهايط يمشي قبلي بعد راح شوف شوف امك قال لك نات يت الله ياخذ وضعك Come on. انقلع والله فجرناه بسرعة ما ادري ايش سويت ترى Give me. Give me. بس هذا هو وات ما ادري ادفه ولا وين خلينا نشوف شكله لا لا شكله العكس I don't know let's go كأني جيت من أنا جيت من هنا أنا بالغباء اها من هنا هلا بالصندوق هلا Can vi Ferreira. Não, show. Whatever. Whatever. اقول شيل زي الكلب بسرعه تعال زي الكلب زي الكلب اخذ وضع إيه، إيه، إيه، بسرعه وريفر يلا وريفر تنقز ورا ظهري مسوي زعلان هو وجهه مع نفسك Also. Oh. افتح يا سمسم اخيرا بيصير في قتال <laughs> <laughs> وش ذا الله اقدر يوم اصلك وحا help. They've got your boy. قل على الله يلعن شوفك تهايض ما في دم والله Come on. Give me this. Legendary formal substance. Let's go. Let me show you how it's done. دعني أريك ماذا آه أوكي تعال بسرعة Come on, you two. The silence is getting unnerving. حط Don't worry ساكتين about it. We're focusing. <laughs> حيوان احنا مركزين آه هذا هو خلاص عشان نروح إلى حق العمالقة شيررررر Come on. Nearly there, now. Finally. Finally. شب Yallah. Carve along that.